В технике разбега первое, что нужно определить толчковую ногу. Ну, как правило, ученики знают, с какой ноги они толкаются. Или дайте задание перепрыгнуть через какую-то преграду. И они будут толкаться вам кто левый, кто правый. Итак, у меня толчковая левая, поэтому начинаем а, технику разбега делать так. Я делаю сначала шаг правой. Вот как обычно, да, у человека ходит шаг правой, левой стал уже. И отсюда левая рука выходит вверх, вперед, а правая ловит ногу за бедро. И вот в этом положении как бы я зависаю. И возвращаемся. И вот мы начинаем подсчет делать так. И раз, два, пауза. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Эту же технику разбега пробуем уже немножко быстрее. И раз, два, с маленьким прыжком. И раз, два на, с маленьким прыжком. Есть. А теперь пробуем уже это все сделать, э, ну, с не два шага, а даже три-четыре. Раз, два, три. Есть. Ну, следующее упражнение это уже кувырок. Обычный кувырок через плечо. Вот мы делаем кувырочек через плечо. С подъемом через колено. Хорошо. Следующий вариант это уже с разбега и вот этого положения полета мы пробуем сделать кувырок. Раз. Вот с такой рукой. И есть. Повторяем еще. Раз, два, три. Следующее упражнение, это мы попробуем уже на мягкий мат сделать толчок, как бы переворот, падение, такой полусальто, полупадение страховочки. Вот делаем сейчас, вот я делаю Раз. Вот чтобы э, ученик преодолел страх вот этого полета и круто. Раз. Пробовать уже соединять разбег и вот этот э, полетик. Раз. иногда бывает там плохо ловит ноги, или если даже ловит, то плохо группируется. Если я прыгаю, и плохая группировка, то я вот буду падать, естественно. То есть желательно больше подгибать ноги к себе. Вот так. Чтобы была больше группировка. Вторая ошибка это слабенький толчок ногой. Э, или когда вот делаешь толчок, то немножко плечи заваливаются вперед. Тогда, естественно, будешь лететь не вверх, а вперед. Что надо? Надо, когда делаешь разбег, ногу ставить чуть-чуть дальше, чем хочется. Вот как бы чуть-чуть дальше. Ставишь, тогда тебе выбросит вверх. Э, в этом элементе могут проявляться много других ошибок. Это уже индивидуально под ваших учеников. А основные моменты мы вам показали.